は青梅市吹上小学校から来ましたプローブカレッジです私たちはオールドダンスを通して地域を活気づけるためにダンスをしていますみんなで朝早起きをして朝練をしたりもしていますそして6年生はこのような大きなイベントで踊るということが最後なので56年生力を合わせて精一杯踊りきります そして曲の一部自分たちで考えた振り付けを踊るということにも挑戦してみるのでぜひ最後まで楽しんでご覧ください ルオブカレッジの皆さんにもう一度大きな拍手をお願いいたしますありがとうございました